também. Não me pergunte por que que eu não sei, cara. Eu não sei. Vamos que vamos, né? Então aí, gente. Antes de eu começar a partida, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber notificações. E dia 19 vai ter a live, hein? Não se esqueça. Essa merda demora pra carregar, gente. Eu não sei o que é. Vai forçar minha boca aí. esse cara de cabelo azul aí, velho. Gente, é, tem tá umas coisas aqui. É que eu não tô em casa, ó. Sabe, eu tô na casa do meu pai nesse momento, nesse exato momento eu estou na casa do meu pai. Então, né? Jogar aqui pra vocês. Gente, já vou logo avisando. Eu sou horrível nesse jogo. Se vocês souberem o que, que é horrível, mas horrível mesmo. Vocês vão saber o que, que sou eu nesse jogo. Sabe por quê? Porque eu sou horrível. Vamos que vamos. Podia dar pra andar com um avião, né, gente? Não, ia matar... Ia matar todo mundo aqui embaixo. De aviãozinho. Tá vendo? Ia matar todo mundo de aviãozinho. Eu ia correr, eu atirei, viado. Cadê o cara que tava aqui? Gente, peraí, aí. já foi um, hein, galerinha? Deixa eu procurar aqui, né? procurar mais coisa, porque... Gente, se esse vídeo ficar longo... A culpa não foi minha, tá? Mas aqui... Eu não tô nem olhando pro negócio ali que tá gravando até né, tá Tô olhando é pro jogo. Se vocês quiserem que eu traga live pra vocês... Vocês têm que se inscrever no canal e deixar o like aí, né, velho? Que live é difícil live de Free Fire, tá? Que essa live aí que vai ter, vai ter. tempo. Peraí, galera, botei o dedo na frente. Galera, é, tô caçando assim um automóvel.

Podia dar pra gente puxar grau aqui, né? Já pensou? Olololô. Ai, ai. Quase que foi, hein? Então, tropa, vão caçar a gente aí pra nós meter balaneta ou então atropelar de motinha, né? Eita, tropa. Quase que foi, hein? Olha. Como vocês podem ver, eu não sei jogar esse jogo direito. Literalmente. Então, tropa, vou trocar Eu vou colocar aqui. nosso tropinha que eu achei. Vou trocar. Ele falou. Tem ninguém aqui, tem até barulho. sou muito cagada né? Você no meio do negócio certinho. Gente, eu vou ver se eu acho uma WM. Aquele presente lá. Não sei nem se chama presente. Ele é, já tem 14 vivos E eu quero ser o último. Quero pegar um buiê. Buiá, tá? Era pra ser mais divertido. Isso não é meio estranho? não coisa pra boia. e muitas pessoas sabem o que, é, é boia. Negócio usa na piscina, tá ligado? que é. Porque aqui sempre tem gente. It's from removing. É aquela Hilux azul ali, né? horrível, ah, morri, velho. Fica aí me espro... Galera, vai dar pra ser só uma partida mesmo.